来，掌声，我们叶老师。南台湾的热情拿出来。好，呃，今天很高兴哦，有机会来跟这跟大家分享微学习。那其实微学习的想法很简单，我们就是要做简单的一片给需要的人看。那其实就很像很多的服务一样哦。微学习刚开始也是我一个人在那边瞎狂的，因为我觉得说当一个老师来讲的话。 教学比较像我一辈子的事啊，特别是我不是师范院校出来，我是念完工专又去考大学联考，又去读师范学院，所以当老师这件事情对我来讲蛮珍贵。只要任何学生可以学得到更好的方式，我都愿意尝试。那所以我就去做了一些事情，但在做这些事情之前呢，有经历过一些历程。各位看到这张图，大家会觉得很奇怪。 一开始我教自由软体，然后教得很起劲哈。嗯。那老师又问我说：“哎，老师，你说软体很好，可是可不可以跟教学更有关一点？”那我就说：“嗯，好吧，我去帮大家收集了好多教学资源，做成书签。那我就是很长的一个纸本，而且真的截图截得很辛苦哈，一页一页给他们。那后来又有老师跟我说：“哎，老师，你的东西很好，但是我有个问题，我回去不会。” 你讲的时候我会回去不会，所以我就想说，那我是不是做一些影片给他们看，这样子他带回去之后，他们同事也可以一起分享。所以以后哈，来参加我研习的老师都记得要跟我索取光碟，然后回去都也都会带回去。那我想事情或许就这样结束哈，我就可以安心的上我的研习了。可是，一些改变出现了。 那这些改变让我蛮震惊的哦，我不晓得我以前可以做这么多事。各位看到左上方这个东西哈，哎，我以前曾经是 Mobile 零一的版主，我专门做写开箱文。有一次我写了一个很很特别的开箱文，我帮假先枪假先驱六龟的一个我不认识的农民。